Şık ve sağlam bir kutu sunumu ile karşımıza çıkan ürün, Cloud 2'ye benzer bir tasarıma sahip olsa da ilk görüşte mat siyahın esintisiyle kendine çekmeyi başarıyor. Zaten ilk temasta gövdenin uyandırdığı sağlamlık hissini sizler de sevmeye başlayacaksınız. Siyah ve kırmızı renginin esintilerini yine bu üründe de görebiliyoruz. Nedense bu renkler oyun severleri her daim cezbedebiliyor. Sert plastik malzemeyle kaplanmış kulaklığımız pek esnek olmayan bir tasarım anlayışına sahip. Tasarımda en dikkat çeken hususlardan biri çatırtı gibi rahatsız edici seslerin hiç olmayışı diyebiliriz. Bir kulaklıkta özellikle önem verdiğim hususlardan bir tanesidir. Parlak siyah marka baskısıyla pekişmiş taç kısmımız, beraberinde kafa şeklini rahatlıkla alabilen yumuşak bir yastıkla geliyor. Tasarımdaki ince detaylardan biri de metal kızaklara sahip olması. Fiyatına göre gerçekten dayanıklı bir yapısı var. 90 derece dönebilen petleri de hesaba kattığımızda tadından yenmeyecek bir kulaklık olmuş. Özellikle orta yumuşaklığa sahip kanal yastıkları pasif izolasyon açısından da iyi düşünülmüş. Kulaklık zaten arkası kapalı bir tipte tasarlandığı için de dış dünya ile bağlantıyı kesebilmek hedeflenmiş. Kulaklığın gizlenebilen ve şekil alabilen bir mikrofona sahip olması da gözümüzden kaçmadı. Tek yönden ses aldığını belirtelim. Yalnız mikrofonun tasarımla biraz sırıttığını sizler de fark etmişsinizdir nedense fazla uzun gözüküyor. Sağ kanatta bulunan ses açma kapama mekanizması gerçekten çok hoşumuza gitti. Özellikle oyun oynarken ya da film izlerken ivediği bir şekilde ses kontrolü imkanı sunabiliyor. 1.3 metrelik kablosuna değinecek olursak kolay kolay dolanmayan üst kalite bir plastik malzemeyle donatılmış. Kulaklığın beraberinde gelen mikrofon ve ses ayrıştıran kablo, kulaklığı birçok platformda rahatlıkla kullanmamıza olanak sağlamış. Fiyatına göre tasarımı benim hoşuma gitti. Özellikle 90 derecelik dönebilen petlere sahip olması da kullanmadığımız zamanlarda boynumuza asabilmemize olanak sağlamış. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Oğulcan? Zaten bir boyuna sahip olmadığım için asmama da gerek yok. E, kafama da oldukça büyük geliyor diyor. Ve ben de diyorum ki petler kulağımı kapatabilecek bir kapasitede olduğu için gerçekten hoşuma gitti. Olcan'ın da hoşuna şu gitmiş, şu noktası gitmiş özellikle. Kırmızı ve siyah rengiyle pekişmesi gayet e, cezbedici bir şekilde karşısına çıkmış. Onun dışında diyor ki oyun konusunda, oyun performansı ve müzik performansı konusunda sizleri şaşırtacak diyor. Ben de hemen sözü Olcan'a bırakıyorum ve performansıyla devam ediyorum. Kulaklığı uzun süreli hem mobil ortamda hem de masaüstü bilgisayarda test etme imkanı yakaladık. Şahsi deneyimlerime dayanarak ses şiddetinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hem telefon hem de bilgisayarda sıkıntı yaşatmadan kullanabildim. 5-6 saat kulağımdan çıkartmadığımda bile terletmedi. Akranlarına nazaran hafif ve rahat oluşu da çok hoşuma gitti. Özellikle kafamda baskı hissetmemem, tam puan vermeme sebep oldu. Aynı zamanda bir oyuncu olarak rahat bir şekilde detayları kaçırmadan oyun oynayabilmek benim için önemlidir. Bu hususta gayet başarılı buldum. Kulaklığın ses karakteri ne çok boğuk ne de çok parlak. Bana tamamıyla dengeli geldi. 50 milimetrelik sürücüler özellikle müzik dinlerken detayları ayrı bir hava ile yansıtıyor. Kulaklığı özellikle Siberia 200 ve Logitech'in G633 kulaklığı ile kıyasladım. Nedense Stinger bana daha başarılı ve heyecan verici geldi. Kulaklık 7.1 kanal olmasa da sürücünün yansıttığı sıcaklık insanı sarabilen bir havaya sahip. Ses nedense hafif doğu bir kıvamında geliyor. Tabi kullandığınız ses kartı da önemli. O yüzden iyi bir ses kartı ile kullanmanız daha avantajlı olacaktır. Ses konusunda başarılı bulsam da nadir de olsa her kulaklıktaki gibi distorsiyonu hayende yakın seslerde hissedebilirsiniz. Yine de kestirmek oldukça zor. Oyunlardaki performansı ise fiyatının hakkını fazlasıyla verir nitelikte. Patlama ve mermi sesleri kulak tırmalayan teneke bir sesten ziyade doğal bir tonda yansıyor ayrıca sürücünün barındırdığı derinlik nedense ayak seslerini daha bir gerçekçe alabilmemizi sağlamış. Ek olarak equalizer tepkisi yerinde olduğu için daha da ön plana çıkartabiliyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. 500 ile 200 arası kısımları biraz yükseltmek. Araba yarışı gibi oyunlarda da gölgede kalan sesleri iyi yansıtabilmeyi başardı. İzolasyon konusunda zaten başarılı olduğu için oyunun içine hapsolabilirsiniz. Film performansı da zaten karakter olarak bol besitler barındırdığı için beni fazlasıyla tatmin etti. Sahne geçişleri gerçekten hoş. Mikrofon kalitesine değinecek olursak tasarımsal olarak sırtsa da kalite bağlamında yayın yaparken bile kullanabileceğiniz bir hassasiyete sahip. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ses, ses, ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balkonun kapısı açık ve dışarıdan da sesler geliyor. Acaba sesleri alabilmiş mi yoksa sadece benim sesimi mi aktarıyor? Bunu da görmüş olacağız. Ses deneme bitmiştir. Geniş bir frekans yelpazesine sahip olması, sesinizi olması gerektiği gibi kayıt etmesine olanak sağlamış. Stinger'da Midwetiz hem canlı hem de arkadan gelen bas sesler gerçekten hoş. Kısacası fiyatına göre birçok şeyin üstesinden rahatlıkla geliyor. Sonuç olarak 50 mm'lik sürücünün kapasitesiyle sizleri içine çekebilecek Dolby edasında esintilere sahip hem oyun hem de müzikte de etkisini belli edebilecek bir kulaklık olmuş. Fiyatına bakıldığında gerçekten tatmin edici. En son sözü Olcan'a bırakıyorum. Sen ne eklemek istiyorsun abi? Gayet rahat ve estetik bir kulaklık olduğundan bahsediyor. Piyasadaki akranlarına nazaran gayet başarılı bulduğunun da altını çiziyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. multi multiethnique, ma technique. quelle les têtes des mecs qui font les cakes avec. Check la vodka, check, j'ai pas de carnet, check mes trois pauvres coquettes, Capiche, je sur ton bar en tech. La ville et ses valeurs, ses deals et ses voleurs, ses rôdeurs et leurs humeurs, maudite rumeur. La dite tumeur sociale fait peur et la terreur remplace ta sueur. Au journal de 20h, à trop j'ai bloqué mes potas. Mes potes et la meca ont pété les quotas. Dans tous les cas, les gars, on se fera vodka, l'état et la mafia nous sans vodka Sors ton matos à la sauce Afrique du Nord Endors tes pato, et tire sur ton style bien fort L'esprit confus, j'ai trop mes vues Fallait assurer futures fissures et fracturer les refus Au fond, faut se mettre aux normes et dans la forme J'emmerde tous ceux qui se bornent à penser qu'il faut être un homme Avec ses excès de la hargne et la bonne conne T'en fais des tonnes et ton trône est tenu par quelques neurones Pour chaque coup de Mr Bean en vitrine C'est des coups de par un barré dans le coup d'un anonyme Le baromètre de la bêtise est unanime Et les barreaux maîtrisent ton être t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, qui t'anime, t'anime, t'anime, t'anime t'anime, déambule sur les rotules Prends du recul, un coup de boule et puis bascule Là où les gélules pullulent et les pilules Chacun son pitbull poilu, y a rien qui évolue. Ici les temps sont durs, faire faire des soudures et même sous les ordures, à toute allure, la rue est vers l'ordure. Y a pas de demi-mesure, on facture notre futur et si t'es pas assez futé, on aura à l'usure. Face à ces pratiques pourries, la patrie prie cachée derrière des façades électriques souris C'est juste un parti pris, la peur les pétrifie, on en paye tous le prix, même en free, sache je le certifie. Poste tes altères, faut qu'on coste à terre, repose tes artères et ton foutu caractère. sandwich, my sandwich.